Bakit si BBM ang president mo? Let's go. Let's go. Let's go. Shit, man. Che, che, come. Asawa mo lang, asawa mo lang. Nag-isa purguri tayo ba? Labas ang mga arma lang! Tangin na naman, nandiyan yung mga arma lang! No, gotcha. G, ganda ang mo. It's a bad boy. T-shirt, t-shirt, t-shirt. Mismo. Mismo. Bak may higa ito siya, na. Sabi ko. Mismo what I'm saying? Bad boys, nigga. Bad boys. You know what I'm saying? Fuck, man. Good shit, huh? Good shit, huh? Black bandana, homie. Black bandana, ano homie. Yun lang! Yun Wala na, wala na kasunod yun. Wala na kasunod. Wala, G. Pasensya na. Masakit pa ah. Oh, I got here with the with the boy Labo. What's up, man? What you got? What you got? Mm. Get the bad boys. You know what I'm saying? Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yung likod natin dyan, G? Ano yung likod natin? Bang! My man, bad boys. Get the bad boys. You know what I'm saying? G! What's up, G? Boy, ayos lang. Tama na yan, tama na yan. Akin na. Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ba? Ah! Ah! Stop! Stop! Stop! Ah, di sila... Oh. Stop. G, all good. Stop, G. Who's your president? BBM. Bakit, bakit, G, bakit? Basta yun na yun. Hindi, da ah. dapat may ganun eh. Hindi ba sa ano lang, dapat bakit? Ah. Yun lang. Bakit si BBM ang president mo? Bilis. Ano? Bakit siya ang president mo? Bakit nga? Paano mo siya i-explain? Hindi naman yan susundin ni Marshall Lloyd. Hindi, hindi, hindi. Hindi naman Hindi pa. susundin ni Marshall Lloyd. May sariling diskarte yun. May ibang diskarte. Sabi nga nung pinaka-head ng ano, yung kasalanan ng ama, eh, hindi pwedeng maging kasalanan ng anak. Hmm. Tsaka, yan yung mga white, yan, yan, yan lang yung mga natitirang wise na presidente. Magiging Mismo, presidente. Yan lang. mismo. Wala ata, wala ata yung Miriam eh. Mismo. Wala lang, wala lang. Puro bobo na natitira, puro bobo. Mismo. Wala, siya lang, siya lang. Boss na kayo? Ay, ako pala kayo. Who's your president? Shay! Shay! Shay, Shay! Rolex sa akin, Sinong president mo, G? Don't si. Sa darating na halalan, guys, Bongbong Marcos. Don't si don't. Bakit, bakit, bakit Bongbong? Kasi ang kailangan ng Pilipino, disiplina. Yes mo. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang mga Pilipino, matigas ang ulo eh. Ganyan talaga. Ah. Hindi na sila makontrol, guys. Mismo, Hindi lang sila masisisi dahil may, may mga ta, ta- Dapat mo sa mga yan, pinapatay na, Huwag gano'n? natin silang patayin, par. Pag kay Bongbong Marcos, may ayuda ka na, bibigyan ka pa ng uh, aral. Mismo. Pabahay, lahat, uh-huh. pabisyo. Kompleto, kompleto. Sagot niya lahat yan. Lalawa ka, Marcos. Yayaman ng Pilipinas, yayaman, ganun. Uuwi na tayo! Uuwi na siguro, sa future uuwi na tayo pag nagpatuloy, okay? Mismo, mismo. Bongbong Marcos, guys, kahit sino Vice President, pak. Ikaw, G, may President ka ba? Sargon. <laughs> Ito yung jargon. Mismo, next time tayo, next time who's your president? Jay! Ah, hindi, ko kilala mga president sa <laughs> Pilipinas. Hindi nga. Wala, wala kang pakialam sa kanila, ano? Wala, wala. G, who's your president? Si Joseph, si Joseph. Mama Mae. <laughs> Sino yun? Mama Mae. Lenny, Lenny. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Pag may lungaw. Si Lenny. Kaya ba? Si Ka-am-am. Ano yun? Sino yan naman naman? Utangin na. Utangin ang hirap naman. Takay ng linggo yan. Ang hirap naman yan. Wala lomi eh. Wala lomi. Ah. Ang may lomi. Bombong. Saan ba ito kung mag-implement si ano? human, Pag lomi. Oh, pag lomi. Oh, ba, ba, ba, bakit bombong pag lomi? Eh syempre matatapang ang Batanggenyo eh. Kukinin ah. ng Japan to, Dragon to, tangin mo mismo, mismo. Pero sino ang presidente mo, G? Bongbong ako. Bongbong ka din. Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit bongbong? Sige. Kasi lahat na lang lalaging gapper ko dito, okay ni Nami. Okay. Bagtit. <laughs> Bagtik. Bagtik. Yun ang tawagan nila, baktit. Ajibalay. Ajibalay. Who's your president, motherfucker? Rastaman. Rastaman. why, why, why, why? why, why, why? Ito, ito, ito. Trust tayo lahat. Ikaw, Jimmy, presidente ka. Trust naman. Trust naman, naman. Mga trust pala to, trust naman. Hindi ako magulat ng Pilipinas. G! G! G! G! Nanonood yung ex mo. Oh my God! Oh my God! Oh Who's that? Bakit? Bakit ba pinagbalik ka kaibigan ko? Ah? Gwapo-gwapo to eh. Kailan mo? Bakit? Bakit mahal ko to? Bakit to? Medyo, medyo. Ganyan talaga, ganyan talaga. Hindi nga. Oy, imbitado ba ito sa birthday mo? Don't change man! Imbitado ba yan? Oy, next Saturday tayo, Gia. Sinabi ako Hindi nga. Umiwas ka sa drugs para makapunta ka sa mga salo-salo. sila G, pero sila lumalapit sa akin. Di ba? Pag umiwas ka sa drugs, makapunta ka sa mga salo-salo. Nasaan ko siya, G? Pero lumalapit siya. Oh, Ay, G, magkakatawa ko. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh, oh shit, oh shit. Yan, mga galawan dito kakaiba. Amot! Pinoy gangster. yun. Ah, kasi alis yung dalawang pitbull eh. Kasi, come. Pinayos sa foot dyan. Good boy. Mga models dito. ba dyan, G? Pwede ka ba? Adya 70 yan eh. titira muna tayo, titira muna tayo. Oo, oh, titira ko. Nangati ako dun ah. Come on, G. G, balita ko, lagit ka na ng simbahan na. Ano bang pwede mong i-share sa akin para dyan? Ah, ano pa yung masishare ko dyan? Teka lang, meron kasi sinabi yung pare. Ano? Teka lang, ano ngayon nakalimutan ko? Ano pa Pag gusto mong gumawa ng isang bagay, yung nasa puso mo, hindi nasa utak mo. Bakit? Bakit? Kasi pag nasa puso mo, totoo yung gusto mong gawin. Tama. Pag nasa utak mo, kalokohan lang yun. <laughs> Mamen! Tama yung inaala ko. Yeah! God bless, God bless, God bless. Mismo, mismo. aming tinanim Pamisa-misan din ay naging salari Respeto ay hindi ko pinupulot Binibigay at hindi pinuhugot Pag hindi mo nauli babawiin ko Kung hindi ka manguya, kakainin ko Hindi ka